Калейдоскопами веры Срывая старые маски Мы, наслаждаясь потерей Черпаем силы во глазки ночные будни Убейте нервы опаской От одиночества меркну Открытый череп без сказки Я свеча и она Молчаливая гармония Шестиструнная ну не покидай меня куда Я закрою глаза Увижу темноту Присмотрюсь галактика Такая вот глубина За счастьем мигом пропавшим А счастье курит в сторонке Он там, дивуясь глупостью нашим Такие светлые мысли Почти ничто не тревожит Мне в этом очень неуютно Рука струну обезвожит Я свеча, и она молчала струнная Ну не покидай меня куда Я закрою глаза Увижу темноту Присмотрюсь, галактика Такая вот глубина Сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня Косые скулы океана На чешуе жестяной рыбы Прочел я зова новых губ А вы ноктюрн сыграть смогли бы, а? На флейте водосточных труб прошлого века Эта книга молчала, а тут внезапно забилась Ожила, а закричала Нету большего счастья Жить сегодняшним днем Есть судьба, пусть печется Только потом, потом Я свеча, и она молчаливая гармония, шестиструнная. Ну не покидай меня, куда я закрою глаза, увижу темноту, присмотрюсь к галактика. Mm-hmm.